Абакар Замуханович. Абакар Замуханович. Да. Ковры бунтуют. Они волнуются, что их никто не покупает. Они возмущаются, что на них никто не смотрит. Где они? Здесь. Так, тихо! Как будут на вас люди смотреть, если магазин еще не открылся? Ты ну, что делаешь? Я вот специально сейчас поднялся вам сказать очень хорошую новость. Мы открылись. Ковровый супермаркет «Роял» предлагает широчайший выбор ковров от классики до хай-тека, ковры от ведущих брендов. Супермаркет ковров «Роял», город Каспийск, улица Гамзатова, 37Б. Так, ну все, клиенты уже пришли, улыбаемся, улыбаемся. Улыбаемся.